Welcome to Tenten for Kids. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Yine İngiliz dili eğitimine uyarladığım bir kart trick sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kartlarımız var. Birçok kartımız. Şimdi bunları karıştıracağım. Ve size kartların yerini bulmaya çalışacağım. Keselim buradaki dördüncü karta bakarak buradaki dördüncü kartı bilmeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet. Chair. Oo tuttu. Süper. Bir daha deneyelim. Yine kartları karıştırıyoruz. Tabi bu kartlarla olmuyor. evet. Buradaki dördüncü karta bakıyorum. Buradaki dördüncü kartı buluyorum. Armchair. Oo, bu da tuttu. Bir daha deneyelim. Bu sefer yerleri değiştirelim. Karıştırıyorum. sefer buraya bakalım. Buradaki dördüncü kartı bulalım. Lem. Oo süper. İyi gidiyoruz. Son bir kez yapalım. Dördüncü kart. shower. Ama burada to toilet. Great. Peki bu nasıl oldu? Şimdi onu anlatmaya çalışayım. Evet size kartları gösterirken sadece dördüncü kartı aklımda tuttum. Shower. Sonra bunları karıştırırken o dördüncü karta kadar karıştırmadım. Dördüncü kart hala burada dördüncü kart. Karıştırıyorum. Kesiyorum. Dördüncü kartın shower olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki dördüncü karta bakıyorum. Tube. Bat tube. Sonra buradaki dördüncü kartı shower diyorum size. Sonra bat tube. Bunu üste koyuyorum. Yine karıştırıyorum. Bat tube aklımızda unutmayalım. Kesin diyorum. Siz istediğiniz yerden kesin. Üstten dördüncüsü bat tüp Kesiyor. Buradaki dördüncü karta bakarak buradaki dördüncü kartı biliyorum. 4. Table. Buradaki neydi? Bat tube. Ve dördüncü kartımız. Evet. Bir sonrakini tahmin ediyor musunuz? <laughs> evet tabii ki. Dördüncü kartımız table olacak. Yine karıştırıyorum. Ama en sona dokunmamak şartıyla. Yine kesiyorum. Bu sefer buradaki dördüncü karta bakalım. Buradakini bilmeye çalışalım. Neymiş? Bat tube. Ne gelecekti? Evet. Table. Süper. Hadi bakalım İngilizce öğretiminde warm-up activity olarak kullanabilirsiniz. Çocukların dikkatini çekecektir, ilgisini çekecektir. Hepinize kolaylıklar dilerim.